tu, nomor sebab kolega bakolegi serana bemaka kumpanya hanya video dan agar kita luhan like kita luhan mos sana yang butang subscribe butang notifikasi atau nune bila kumpanya na fatin video tirmai Lebaru nabi bema karik la kongkorna hanya video dan agar kita luhan musik helai itu bocoran komentar ya kolom komentar ninian ya hanya video dan lau sat moral ita hotu me be atu motiva hotu me be mak dular oan atau hau de hendak kata domi ne be mak papa mama fo mai ita lagi a distansia para tu suka tu metro Nemos, kita ni papa ho ita ni mama makasai mister primero ba ita yang da dana menghirai ita mata nak loke hari mundo dana furat undungannya Roma menggunakan mata ini bahwa mamak saya nasa misteri Romero baita tambah sedang kode hasira saya nasa misteri Romero baita yang menggunakan tambah tiri hari menghira tasiki italah hari, bahwa mamak saya berfaris kita. honorin italah hatais. tenek, Lao, ho mama, sempre hiu tresoro, compagna ita, hanore ita, kuli lao. Ita tenek kuliah, papaho mama, sempre hamutu ko ita, kulia ita, hanore ita kulia, bebe go bebe, ita kulia. Ita lahtene, hadomi ho mama sempre hanore ita ko hadomi, tamane, How baik be handled by itawan sira favor respeto tenininaman adong itenininaman ita sempre dari liu teni aktif dari que sira ni persija, ita sempre bosok sira hoy tene tempo ne bema la primitiva sira Bebe telah tene katak sira persia ita ni azuda persia ita ni persija persia ita ni amutu video dene, motiva ita tanoi fika fale papasaru ne be makurang tani tahala suru tini maram hau mau mutar uang ane sama ini ya kurang masalah katona bepasu saya ama pahone kabe mahone hau senti saya de tani na mama senti duran tani sera sakrifisi tomak ini hala ba ita sera sakrifisi ne sera nungkaman sara kaita tu sera siren come sura siren kole pas siren sacrificio tom abbiamo siren sakrifika la vita namana itu nudar uang favor respeto tenen naman hadam tenen naman lengi la vale baik lepas hari hirane usi disculpa fila vale baik tenen naman sidak tarde ita tu usi disculpa dia kliu ta usi disculpa nduke sira lai hana ita sore ita fanya dia kliu

osana no telo selu Nicole le husi itene matene e veite selu Nicole, le husi tene respeto la sira le husi tene domi la sira le husi tene tempo le jomo kamutu la sira o ser ponte ya nema sira porsilla ser la porsilla la osa la por porsilla tu selu sira hoy tene matene la porsilla selu sira ho Porque Soy muy bien. sira porsijarret respeto sira adomo sira tane sira necesidade as adomo sira buat na fatin sira era sira triste amutuk na fatin sira era sira mesa amutuk na fatin sira oleh sira sira porsijarita tau bahana red Aula Luhan, obrigado e adeus.